Pa jako zanimljivo, lijepa mi je zemlja i moram stvarno reći da ovo zahtjeva još dodatnih posjeta. Ne samo jedan put, nego i više puta jer e, pravo otkriće su i manji gradovi, ne samo Kijev. veliki pozdrav e, dragim prijateljima u Ukrajini. E, zaista zemlja me na svaki način pozitivno iznenadila i razveselilo me i nadam se da ćemo se još koji put vidjeti. Također veselim se i uzajamnim posjetama i da ukrajinski pisci dođu i ukrajinski intelektualci da dođu i u Hrvatsku. Hvala vam. Nema na čemu.